Das Ziel von unserem Projekt Multi-Include ist, äh, viel Wissen zu sammeln zum Thema inklusive Pädagogik äh, und äh, inklusive Bildungsprojekte und auch Menschen zusammenzubringen, die sich in dem Bereich stark machen. Wij zijn onderdeel van Multinclude omdat we verschillende uh, inclusieve strategieën ten aanzien van onderwijs willen vinden, uh, delen en verspreiden. Das Ziel von Multinclude ist, uh, von ausgewählten Projekten zu lernen über Inclusive Education und dieses Wissen möglichst vielen Akteuren im Bildungsbereich zugänglich zu machen. Målet för Multi-Include är att se till att strategier och modeller för tillgänglighet eh, och breddat deltagande blir synliga men också tillgängliga för olika nivåer i skolsystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska få tillgång till högre utbildning. Vi nodigen je uit om deel te nemen aan onze learning community en aan onze MOOC die eh, live zal gaan in eh, de herfst van 2019.